今天在， <coughs> 好卡痰。今天在北头这边，我们又来约会了。是的，后面有北头的市集。然后我们现在在想说，到底今天是要山还是要海，要水？就是说要去阳明山，还是说要去北海岸？宝贝，你觉得哪一个比较不塞车？好。那如这样的话，我觉得我们可以先逛市集。 有点鬼。 <laughs> 走，没办法，我要录影啊。那不要， <laughs> 去去去，开心吗？开心。 好可爱，走了吗？走了。我们决定要去阳明山的，因为现在北海岸整个大塞车。阳明山现在还好好是吗？坚城，来看一下，好，很可爱。 <laughs> 走喽！哎，赶快帮我查路线，查，好好好。 我得要有一个地图。好，你的手机在我手上，所以没有办法，我现在找镜子。好，OK，下一个。起来！ 宝贝跟我说塞一段，我说没关系，我们可以聊天呢，对不对？ <laughs> 好杀了这么久，终于到目的地了，开心吗？开心。那你想去哪约会？就是在这边散步啊，平常漫步在下午。 在山上，我开了大老远，然后你是来这里散步？专门来阳明山散步的，散步，好，散步。我觉得这里的房子都很有感觉，这里，这里也是台湾很旧区的地方，所以在阳明山上有很多别墅。 台上面还有些行馆，还有很多以前国家的一些重要的建筑都在阳明山上跟阳明山周围。哎呀，干嘛？又带兔宝出来走了，晒着这舒服的太阳。哎，你好美哦！谁准你这样笑？谁准你这样甩头发？ 衣服啦，你的衣服啦，不知道想勾引谁。如果是为了勾引我的话，你做到。了。是一直可以呀呀，转哪转哪。转吧转吧。你很抬。我会把声音拉掉。 <laughs> 野餐吗？这里啊，野餐啊。好。还有 barbecue。这个叶子冰冰的呢。冰啊！ <laughs> 不要玩叶子。 老牌的姿势，贼贼的手势，来来来，来哦！身后这些白房子就是那时候美军军官跟他们的眷属的宿舍群，整个阳明山这一区。 然后有一个人在演房子，看到一个很漂亮的。 就这样突然结束了，因为今天养生人实在是太多了，不喜欢人多的地方，强烈建议大家其实年假的时候可以选择待在那个住宅区里面。那我算偷懒了吧？也不是这样子你吧？喜欢今天约会吗？喜欢，喜欢。只是人太多，啊对，人太多。但是人多跟老婆喜欢，还是要选老婆。好了，今天影片到这里，大家拜拜。